L'idée de, cette petite présentation, c'est plus de brainstormer un peu sur euh, un sujet qui revient euh, régulièrement depuis pas mal de temps, depuis que les sciences participatives ont émergé, c'est est-ce que les sciences participatives sont des sciences, est-ce qu'elles permettent de faire des sciences Est-ce que les données issues des sciences participatives, on peut en faire quelque chose d'un point scientifique euh, <coughs> Et j'utilise pour ça l'exemple d'une étude qu'on a, a menée l'an dernier, en fait depuis deux ans, sur l'effet des gradients paysagers sur les, sur les reptiles dans la région euh, il ne faut plus dire ça, la région Occitanie. Euh, à partir d'une base de données récoltée euh, par euh, des naturalistes, et des citoyens au sens très large. On a peut-être l'occasion de revenir sur, ce que j'entends là par, par participatif. La question qu'on se pose, c'est comment l'utilisation des terres ou des territoires, peu importe la, la influe euh, sur la distribution des reptiles méditerranéens. Je vous passe le déterminisme conceptuel euh, de, cette question, mais en gros, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle mélange trois, trois, grands problèmes qui nous occupent en biologie de la conservation. Euh, le premier problème, c'est un problème d'ordre biologique. une des grandes questions de l'écologie, c'est pourquoi les espèces rares et les espèces communes. Et typiquement, les reptiles, ça va du très rare au très commun. Vous avez ici une carte des contours de la région euh, languedoc telle qu'elle est définie dans notre étude. Chaque point correspond à une occurrence d'une euh, bestiole particulière. Et on voit qu'il bah, y a des reptiles qui sont, qui sont rares, qui sont distribués de manière euh, fragmentée, puis d'autres qui sont communs, qui sont répartis de manière plus ou moins homogène, avec pourtant tendance des trous. La question, c'est un peu bah, pourquoi une espèce est présente à certains endroits et pas dans d'autres pourquoi certaines espèces sont rares, pourquoi d'autres espèces sont communes, et pourquoi toutes les espèces communes ne sont pas communes au, même endroit, et pourquoi toutes les espèces rares ne sont pas rares au même endroit. Ça, c'est un peu la grande question conceptuelle qui, structure la, biogéographie et l'écologie des communautés. Deuxième problème, c'est un problème sociétal. La région Languedoc-Roussillon, c'est un peu une terre de contraste. Et en particulier, euh, dans sa partie montpelliéraine, soit on va vers du très très très très urbanisé, avec une expansion exponentielle de la, population montpelliéraine, qui implique un étalement de l'urbanisation et donc une destruction euh, des territoires agricoles et des territoires naturels non anthropisés en direction en particulier des montagnes des Cévennes. Soit au contraire, on a des parties de la région où il n'y a plus personne et où la forêt se met à remplacer progressivement des milieux qui étaient autrefois anthropisée, anthropisée d'une autre manière que par l'urbanisation, qui est anthropisée par l'agriculture, et notamment par euh, la prairie et par l'élevage. Et en fait, ces contrastes, ils posent des questions, ils posent notamment la question de euh, quel est l'impact de ces différents types euh, de, dynamiques, soit la déprise de l'anthropisation, soit l'emprise de l'anthropisation sur la biodiversité avec les corollaires que ça peut avoir en termes, euh, en, de gouvernance et notamment en termes de, de séquences éviter, réduire, compenser, en termes de préservation de la etc., Troisième problème que pose la question particulière des reptiles, c'est un problème d'ordre méthodologique. C'est pas facile de savoir euh, comment les reptiles répondent à ces dynamiques paysagères. Pourquoi c'est pas facile Parce que les reptiles, c'est super galère à détecter. Parce que les reptiles, en général, c'est des espèces qui sont relativement rares. Et donc, c'est pas facile de monter un protocole d'échantillonnage visant spécifiquement à étudier l'héritier. D'autant plus que ces protocoles d'échantillonnage, en général, sont extrêmement eux-mêmes structurés par le paramètre urbanisation. Pourquoi Parce que l'essentiel de l'échantillonnage, se fait en lien avec des études d'impact, en lien avec des suivis euh, de sites, en lien avec des suivis de mesures compensatoires. Et si je prends par exemple ici la carte de la pression d'échantillonnage de biodiversité liée aux études d'impact par les bureaux d'études, on voit que on suit exactement le tracé des lignes ferroviaires, des lignes Donc on a un énorme biais d'échantillonnage, d'une part, on a un biais de détectabilité, d'autre part, et enfin on a un effet de ce que j'en suis tout à l'heure, la rareté des espèces, qui rend très compliqué la mise en place de protocoles standardisés qui permettraient euh, d'étudier la question euh, de, l'effet de, l'utilisation des sols sur la Terre. C'est là que euh, les sciences participatives deviennent intéressantes. Pourquoi Parce que finalement, le naturaliste amateur, le citoyen, il est partout. En ville, dans la campagne, il va se promener, il voit un reptile, tiens, il le note. Il est beaucoup moins biaisé que, euh, le, protocole d'échantillonnage mis en place spécifiquement à viser d'études d'impact ou à viser de suicide. Par ailleurs, il est plus nombreux. Là où on va peut-être avoir 10 bureaux d'études qui vont générer 10 études d'impact, en quelques années, on va récolter plusieurs dizaines de milliers de données, dont le problème sera un peu différent. Le problème, c'est qu'elles sont non protocole Non protocolées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune standardisation d'échantillonnage. Et il va donc falloir non seulement modéliser le processus qui nous intéresse, l'influence de l'anthropisation de l'utilisation des sols sur les reptiles, mais en plus il va falloir euh, modéliser la distribution des observations. Mm. vous voyez que ça pose un nouvel enjeu. L'enjeu, finalement, c'est de réconcilier dans une même approche méthodologique le côté sociétal lié à la distribution des observateurs et fournisseurs des données euh, de sciences participatives, et de l'autre côté, représenter le déterminisme des données de reptiles, des occurrences de reptiles. Pour ça, euh, on a choisi de se euh, reposer sur une base de données qui s'appelle Malpollon, référence à la couleur de Montpellier, Base de données qui a commencé à être accumulée en 1983 et dont les entrées sont des observations ponctuelles de reptiles sans aucun protocole que n'importe qui peut fournir et qui sont validées a posteriori par euh, des naturalistes spécialisés en herpétologie. 130 000 entrées pour à peu près 50 espèces et 3200 observateurs. On voit tout de suite que euh, la taille de l'échantillon est sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu obtenir avec des données protocolées et la couverture de la région est également sans commune mesure, puisque contrairement à cette carte des études, de la fraction d'échantillonnage liée aux études d'impact, je ne vous ai pas mis la carte, mais en gros les deux noms, bien sûr. Je ne vous ai pas mis la carte parce que j'ai plus temps de la sortir tout Je vais donc devoir chercher une solution de modélisation qui me permette de modéliser à la fois l'effet de l'environnement sur la distribution des individus et l'effet de l'échantillonnage sur les observations des individus. Et ce que je demande à ce modèle, c'est d'en sortir une prédiction sur le nombre d'observations que j'attendrais si l'échantillonnage était constant sur mon territoire. Si j'arrive à obtenir cet attendu, je devrais faire des inférences qui sont à peu près correctes sur l'effet de, la distribution, de, des paysages sur mes reptiles. Alors ça pose un certain nombre de questions, hein, notamment euh, la question des pseudo-absences, la question de l'autocorrelation spatiale des données, la question de comment évaluer les prédictions, comment bien séparer l'effet de l'environnement et l'échantillonnage dans la prédiction, et l'incorporation de deux types d'informations très distinctes, des informations spatiales qui sont acquises en tout point de l'espace, par exemple des informations climatiques sur des rasters, des informations d'utilisation des sols, et des informations qui sont liées aux données, par exemple l'espèce, l'âge de l'individu etc. Les conditions euh, d'acquisition, etc., Je vais passer sur les solutions de, modélisation, parce que j'ai envie de dire, ce n'est pas le propos aujourd'hui, on pourra en reparler. Mais en modélisant ces processus spatiaux, tout ça c'est des processus spatiaux, hein. que ce soit le processus spatial qui génère l'observation, le processus spatial qui génère l'occurrence des reptiles, ça c'est des processus spatiaux qui sont en, en, en, combinant ces deux processus dans un même modèle, on va, on va réussir à générer une carte une carte de la distribution prédite si la distribution des observateurs était homogène ou au minimum si elle était constante le long des gradients qui nous intéressent, comme ce qu'on ferait naturellement si on établissait un protocole d'échantillonnage euh, classique. Vous voyez ici par exemple la tarente de Mauritanie, c'est une petite espèce introduite euh, au cours du dernier millénaire hein, qui s'est bien implantée dans la région. Vous voyez qu'elle est bien répartie, ça c'est la carte des observations, elle est bien répartie un petit peu partout dans la région. La question c'est, voilà, cette répartition, est-ce qu'elle est due juste à la répartition des observateurs Ou est-ce qu'elle est, euh, aussi due au fait que cette espèce est vraiment connue partout Notre modèle, vous voyez qu'il ne prédit pas des, fortes occurrences partout. Plus, je suis rouge et plus j'ai des chances de trouver des observations de, de Tarente à pression d'échantillonnage homogène. Vous voyez qu'en fait, j'ai juste des petits patchs de rouge qui correspondent aux agglomérations urbaines. Là, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'en fait, la prédiction du modèle est découplée de la prédiction, euh, de, l'observation des données observées. Ce qui est un peu rassurant, au sens où ça veut dire qu'on arrive à séparer les processus. De la même manière, sur le, chez le psalmodrome qui est une espèce beaucoup plus rare, on arrive aussi à bien séparer la prédiction des occurrences de la distribution de données. Premier point, nos modèles, ils ont l'air au moins d'être capables de séparer les différents processus, séparer le processus d'échantillonnage et séparer le processus qui génère les occurrences de reptiles. Je vous passe euh, les prédictions pour les 47 autres espèces. Mais en fait, euh, l'objectif, c'est finalement de faire des inférences sur ma question euh, de départ, c'est-à-dire comment les gradients d'anthropisation, les gradients d'utilisation des sols, influent sur la distribution de mes espèces de reptiles. Et maintenant que j'ai vérifié que mes cartes de prédiction euh, étaient découplées de la distribution des données, je vais pouvoir, avec une certaine confiance, effectuer des inférences. J'ai ici représenté euh, les, coefficients de régression qui sont établis à partir des modèles que j'ai montrés précédemment en fonction d'un certain nombre de gradients. Gradients d'agriculture, gradients d'urbanisation, et quelques autres. Ce qu'on voit à l'échelle régionale, c'est qu'il y a globalement un effet négatif de l'urbanisation, un effet plutôt négatif de l'agriculture, surtout chez les serpents, et puis un effet relativement négligeable des autres variables d'utilisation des sols. Par contre, il y a un gros effet altitude qui a vraiment finalement un effet biogéographique. C'est un peu ce à quoi on s'attend. On s'attend à ce que les reptiles n'aiment pas beaucoup se retrouver en ville, euh, n'aiment pas beaucoup l'agriculture intensive, et par contre soient fortement influencés par les grands gradients topographiques qui structurent la région. Hein, c'est vrai qu'il ah, y a un truc qui est totalement clair. Si maintenant je refais mes modèles à une échelle plus locale, en me concentrant sur l'agglomération montpellier, j'observe que j'ai toujours une réponse à l'urbanisation, mais qui est complètement exacerbée. J'observe par ailleurs que j'ai des nouveaux effets qui apparaissent. Notamment, j'ai l'émergence d'un effet des habitats ouverts. Alors les habitats ouverts, c'est les prairies, hein, c'est les habitats euh, de type, euh, de type garrigue maquis qui sont utilisés par nous. Bref, je vois qu'en fait, j'ai une différence dans la réponse à l'utilisation sols, sol, reptiles, entre une échelle locale très anthropisée et une échelle régionale qui prend en compte des gradients plus larges d'utilisation des sols. C'est complètement euh, compatible avec euh, les attendus. Hein. Euh, on a un filtrage d'espèces le long des gradients environnementaux avec une réponse qui est plutôt négative à l'anthropisation, mais cette réponse elle est surtout forte à échelon local, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, bah, plus je suis anthropisé, et plus mes espèces répondent fortement à l'anthropisation, et plus je suis anthropisé, et plus les espèces vont profiter, vous voyez ici un coefficient de régression positif, profiter des espaces ouverts non anthropisés. Ce qui m'amène à une réflexion sur le rôle des îlots de milieu ouvert en paysage urbain, hein, qui serait probablement une bonne manière de préserver la connectivité des populations de, de reptiles. Je vois aussi un autre truc intéressant, c'est que mes reptiles à échelle régionale ne répondent pas du tout à la forêt. Logique, la plupart de mes espèces sont des espèces de milieu ouvert. Par contre, elles répondent à échelle locale positivement à la forêt. Là encore, il semblerait que la préférence pour un type d'utilisation des sols, en l'occurrence la forêt, varie de l'échelle régionale à l'échelle locale, avec tout ce que ça implique en termes d'échelle dépendance euh, de, la, niche des espèces. Bref, qu'est-ce qu'on a montré On a montré qu'il y avait une conjonction de, de facteurs biogéographiques et d'une forte anthropisation qui impose un filtre environnemental sur les reptiles, que j'ai généralisé ici de manière peut-être un peu abusive, aux prédateurs. D'autre part, on montre qu'en préservant les milieux ouverts dans un habitat anthropisé, il semble qu'on fournisse des îlots d'habitat favorables, là où ces îlots, on ne les aurait pas forcément trouvés si on avait fait une étude d'échelle Et enfin, on observe que l'abandon des territoires, qui prend la forme de forêt, elle est, à peu près, aussi néfaste à la persistance des que l'anthropisation. Ça, c'est un résultat que je n'ai pas développé, mais euh, dont on pourra parler dans la discussion. Ce n'est pas tant les résultats écologiques qui m'intéressaient là que de montrer qu'on avait mis en place toute une démarche qui permettait de réconcilier les patrons spatiaux générés par le fait que mes données sont non protocolées, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune standardisation de la répartition spatiale de mon échantillonnage, et le fait qu'on euh, euh, avait besoin d'étudier euh, un processus écologique à pression d'échantillonnage constante. Ça, on a réussi à le faire en décrivant les principales caractéristiques de l'échantillonnage à partir de covariables qui euh, représentent ce qu'on sait sur la répartition spatiale des observateurs. Ici, ce qu'on savait, c'était que les observateurs, ils, tentent d'observer depuis les routes et les chemins, donc on a modélisé l'effet des routes et des chemins. On savait que les principaux fournisseurs de données, ce sont les bureaux d'études, donc on a modélisé la répartition des études d'impact, etc. Mais pour aller plus loin, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se satisfaire de ça parce que ce n'est pas juste la répartition des observateurs qui influe sur nos inférences sur les distributions de reptiles, c'est aussi les reptiles eux-mêmes. Les reptiles eux-mêmes qui sont plus ou moins détectables. Qui sont plus ou moins détectables selon leur habitat, selon le moment de la journée, selon un certain nombre de facteurs, selon leur mimétisme. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place petit à petit, c'est des modèles où il y a à la fois cette idée de contrôler la distribution des observateurs pour, prendre, pour bien dissocier le processus écologique du processus d'observation, et inclure des données protocolées qui, elles, permettent de modéliser des patrons plus fins, qui peuvent être, par exemple, une probabilité de détection. Finalement, ces approches, elles illustrent quelque chose, c'est que les sciences participatives, comment ça marche ça marche par une complémentarité, une complémentarité entre les moyens, la, masse de données qui peuvent être acquises par les observateurs d'un côté et la technicité des modèles qu'on met en œuvre pour analyser ces données, et une communication entre les partenaires, puisque ces modèles, comment on les construit bah, En demandant aux naturalistes qui fournissent les données ce qu'ils savent sur les caractéristiques de leur propre échantillonnage. En fait, Qu'est-ce qu'elles nous apportent, les sciences participatives Elles apportent en particulier un reformatage complet de notre manière de faire de la science, en biologie de la conservation. La science traditionnelle à la Popper, c'est on pose une question, on construit l'échantillonnage en fonction de la question, on construit un modèle qui reflète l'échantillonnage afin de tester une hypothèse relative à la question. Et on répond à la question. En fait, là, les données, elles sont là pour répondre à la question. Alors que dans les sciences participatives, les données, elles ne sont pas là du tout pour répondre à la question le naturaliste qui participe à un programme de sciences participatives, il considère la donnée comme une fin en soi. Et comme le dit euh, Alfandéry, finalement, la donnée, elle fait partie de l'univers du don de soi, des rapports de sociabilité. C'est-à-dire qu'on génère la donnée pour s'inclure dans un groupe de gens, de naturalistes, qui, ont envie de générer du flux de données, qui se, qui se sentent valorisés en générant de la donnée, mais qui ne s'intéressent pas spécialement à ce qui va se passer après la génération de données. Alors que nous, on s'en fout de cette partie euh, génération de la donnée. Nous, ce qu'on veut, c'est la donnée afin de répondre à une question, c'est-à-dire de, rationaliser le problème scientifique. Donc on est dans, la, dans les sciences participatives, dans la recherche permanente d'un équilibre entre ces deux manières de voir les choses, qui implique un découplage entre la question, l'échantillonnage et le modèle qui est là pour réconcilier Avant de finir, la traditionnelle petite diapo sur les partenaires, heureusement qu'ils sont là, des experts herpétologues, des experts du SIGE, des experts stagiaires, très bons pour le faire le café et pour faire des très beaux modèles, et euh, des experts statisticiens qui travaillent sur les modèles de processus ponctuels, le tout soutenu par euh, le SINP et la Et pour euh, lancer un peu la discussion, mon idée c'était vraiment de montrer en quoi les modèles statistiques peuvent réconcilier ces deux approches de la donnée participative. D'un côté, l'approche euh, du citoyen, qui lui veut juste générer de la donnée, parce que ça l'éclate d'aller sur le terrain et de ramasser des données de bestioles, et éventuellement de jouer avec une application smartphone, qui se sent valorisé en générant de la donnée, mais qui n'a pas forcément une visée au-delà de l'inventaire, de la collection. Et puis, le scientifique qui lui pose des questions biologiques et qui lui a besoin d'une donnée où la pression d'échantillonnage est constante. Et je vous remercie.